jak uchwycić tego pierwszego klienta na produkt, który jeszcze nie do końca istnieje. Radzę przekuć problem w zaletę. Pomyślmy, co takiego może dostać klient prototypowego produktu? Coś, czego jeszcze co już nie dostanie, gdy ukaże się wersja seryjna. W software'ze, w budownictwie, a nawet w wydawnictwach można takiego klienta zmodyfikować produkt. Ten, kto kupi w przesprzedaży, dostanie coś specjalnie dla siebie. Co więcej, E, może też kupić taniej, bo jako producent potrzebuję jego pieniędzy, by dokończyć produkt, a zarabiał to będę na późniejszych klientach. Na przykład w przedsprzedaży mojej książki każdy mógł zamówić osobistą dedykację wydrukowaną w drukarni, w indywidualnie numerowanych egzemplarzach, a do tego kupował z 40% rabatem. Ja zebrałem pieniądze na skład, łamanie i grafikę, a czytelnicy dostali coś, co w wersji masowej jest niemożliwe. Zatem, sprzedając prototyp, Daj klientowi wyjątkową i ekscytującą wartość, która sprawia, że w jego oczach ta wersja jest atrakcyjniejsza od ostatecznego produktu. Co więcej, co jest najważniejsze w sprzedaży? Trzy rzeczy. Relacja z tym, komu sprzedaje, zaspokajanie jego potrzeb i ja jako ekspert w tym, co sprzedaję. Czyli patrząc na sprzedaż, jak na jazdę samochodem z trzema kontrolkami, mamy trzy zegary. I warto, żebym był uważny, patrząc na to, czy wskazówka na każdym ze wskaźników jest we właściwym miejscu? Czy skupiam się